În seara asta vreau să-ți improvizez despre a șterge. M-am uitat în Dex, o să scriu un roman întreg cu ceea ce descrie Dexul. Um, pentru mine, totuși, are un sens de a ascunde. de ce? dimineața eu, când sunt pe telefon și îmi deschid mail-ul, primul lucru pe care vreau să-l fac este să-mi șterg mail-urile din spam. Și m-am gândit, oare de ce nu pot să deschid mail-urile, trebuie să mi le șterg pe astea? simt eu nevoia să mi le șterg. Ehm, cumva, ehm, mie mi se pare că așa se întâmplă și în creierul nostru. Ehm, probabil că nu ne ocupăm de lucrurile frumoase din viața noastră, pentru că avem treabă și ne, câteodată ne consumăm foarte mult timp cu ștersul lucrurilor proaste din viața noastră. Nu știu, am făcut o legătură între mail și creier, între mailul meu și creierul meu. Uh, și cred că în momentul când ștergem, de exemplu, când vrei să ștergi praful, praful se duce undeva, se ascunde undeva. Mailul la fel. Am luat mailurile din spam și le-am șters chipurile, dar ei, ele s-au ascuns în treș. Și așa mai departe, cumva, cred că nu, nu dispare niciodată acel lucru pe care noi vrem să-l ștergem. Tu ce părere ai de dilema mea? Ceau!